देखिए वक्त वक्त की बात है कल तक घर में रहने वालों को निकम्मा कहा जाता था और आज घर में रहने वालों को समझदार कहा जा रहा है ये वक्त की बात है भाई